infinite, infinite power, infinite, infinite power, infinite, infinite power, power. What? Qui a cassé des sang C'est ma petite soeur, Sabrina. Mais non, c'est pas moi! C'est lui qui a fait ça! C'est une caille, je sais même pas dessiner des cailles. Est-ce qu'il est nul nul? me la je vais te remettre ça, justement. Non, mais je